来，欢迎收看《天天开心五三九》哈，六月九号，昨天开的号码哈，可以直接讲台彩叫做屠杀啦，下面叫做屠杀。你看有凶不？只中六千三百九十注而已。前一天呢，一万一万注，在前一天呢，一万五。如果跟前一天一万五比，有没有衰退了百分之五十啦？ 啊！你讲台台真正有够太高，有够垃圾的，另外真的是屠杀啦，哦，真正是刚割韭菜啦，夭寿！来开下面号码，咱来看者，零六一七二三二九三八。咱讲起来吼，如果你在其他台看，大家说哦，我今毛个丢两星、三星、四星诶，我讲起来，我我讲个比较难听的，听你放屁，你好笑。近期所有主力在抓的，我我这样讲吼，两三个礼拜。 真的抓不出三星四星以上的大号码，真的抓不出来。近期板路真的抓不出来，所以有些哈那那个群主在那里提说啊，他是中三星四星的，他不是卖牌在打广告的哈，随便你来找我，讲话必须要负责哦，讲话必须要负责，我真的很夸张啦，这个这个号码开出来哈，刚恭喜各位啊，台彩今天拉圾贵，太高贵啊。好，来我们来看这个板路牌。 我们看这个板路牌，好来，你看，空六零六，十七期五期，哈，十五期，哈，你看，就问题是有什么拖，是有什么连接有法都开这个空六出来？你讲讲，你台牌，你这台彩博作弊，我们不知你安怎来？哦，我们不知你安怎来？好来，啊来，看那只一期，好。 上次二十六期，上次十五期啦，哈，两期又开一个，现在连开两期，好你高讲这上天注定的，我无围攻，我无围攻，来来看二三二三三二，继续人起就追，咱讲起来，好，啊，秋鹏姐有板路可抓吗？没有，上一次二三开的，你看我们开五号有没有五号？没有，二二二五二七三四，无无半机，无半机。 哦，有啥物板路可言？无啦，无啦，二九咧。咱讲正，这是一只失败的人加减，伫减饲起。伊今天要中三星、两星的有没有？他们是一七二九，有机会中得了。哦，剩的咧，三八咧，毫无板路可说啦。安尼嘛该上落来安尼嘛该上落来啦。哦，所以我说中的这支、这支牌吼，这一期，吼，真正开了有够灵诶，有够令啊。 哦，今天开掉有高令，有够令啊！哦啊，南宫姐，之后要怎么走？哦，我老爹说真的，我们往下看呐，对不对？往下看，往下看啊！看 FB 现在哦，热门的一些爆牌的高手哦，怎么爆？来，我们来先看这个，我们看进程这个，来，他推荐今天六月九号零六二一。 你讲零零六要连庄啦，你讲零六也连庄啦，啊二一嘞，啊二一直在加，哦零六二一啦，哦零六二一啊，好来零六二一也出无？说真的吼，即个零六咱讲即个二一号啊，他有连庄记录过，但是他没有让个机会过啦，啊是有啊是无？ 好，二三拖二一，好，二三拖二一，好，那我们勉强来接受，他有可能二三拖二一出来，看看有没有机会，好不好，我们看看有没有机会。好，那我们来看这个阿强一五二二，来一五一五，今天哦一哦一啊，今天是一五一五啊，嘿一五啊然后来一五，一五再几波亏？有没有类似的板路？上一次一五开的时候的是？ 一四摔两格，把它带下来，一三带下来，一一带下来，没有哦。这个这个板路从哪里抓，我不会，我不知道哦啊。但是今天一五很多人在逼，哦，很多人在抓这个一五，哦，这个没有毛病，哦啊二二更不用讲了。今天的老爹直接讲哦，一一二二三三绝对封牌，一一里里三三绝对封牌，哦，一一二二三三绝对会封牌，好来二二。 即个一一十二级啦，吼，啊，即个二二咧，二二伫倒五级吼，啊三三咧，啊三级吼，今仔一二二三上相似一一定有牌，吼，我是安尼，我嘛是安尼有啦，吼，好来下一个阿兰嘛，来控九二六控九二六来零九吼。之前吼，只有好宝宝啦，四级、三级、五级安尼，四级拢有咧开有无？即摆伫第六级啊。 会不会四五六吼一二三四五六第六期给它开出来，那真正是很乖的乖宝宝啦哦啊啊毋著今仔零八零九还有机会零八零九二中一会不会哦有没有机会零八零九二中一哦好了来看二六二六啊二六你三十九期啊你加大约共加三十九期啊啦相对的，今天盘路牌吼没有，所以今天很多人一定会把主力丢到二六去。 觉得二六差不多摇下来了，有没有？还有这个三三，今天的二六二零三三，一定很多人会签。哦，今天一定很多人会签二六二零三三这三个号码。哦，这不用问了，一定会，一定会很多人签。好，来下一个财神抱抱一六二七一六二七，你看一六吼，基金是十二期啊，积累十期啊，如果他要赶进度的话，一六确实要。 下面要频繁的陆续开才能 balance 它原本该开的一个期数，哦，所以很多人开始去投资一六了，有机会，就像二六一开，一开始有有很多人会去投资它了。好，二七没毛病，为什么？你看三期开一个，三期开一个，五期开一个，这时候第五期的二期该不该开？要，它一定得开，好不好？它一定要开，好不好？加油，它一定要开。 好，来我们看这个嚣张的包租婆，你看搞结婚了咧。一九二五一九年哦，哎，他是两隔两期的，吼，他隔两期，但是讲起来了，一六一七一八一九这附近，我一定 A D 跌放跑了，哦，搞不好会改成一八一九二零啊，哦，或者是一九二零而已啊，都某一定啊，都某一顶啊，这附近一定会开始缤纷多彩的，一定会缤纷多彩的出来了。 哦，二五嘞有板路有，你看五期开一个，五期开一个，这时候第五期了，二五值得期待哦，二五值得期待哦。好，我们来看这个 open 奖，open 奖来一数里一四几期，十一期没开，哦，而加十三期没有开，有没有？他十三期没有开，来，啊，下一个二一老老爹讲嘞。 吉普一定会开，吉普一定会继续开，虾米个做吉普？啊，你吉普吉普嘛，一七一八一九二四二二二零二一加互联，一定会持续开，哦，一定会持续开，啊，这个不用多问，没有毛病，他们一定会持续开下去。 来，老爹最喜欢看的有钱花的花花来，零九二五，他都要逛鬼啊，零八零九二中一有机会有没有？好，零八零九二中一，好，零八零九二中一有机会，你够嘞！来，好宝宝，一二三四五啊，一二三四五，一二三四五，二五真的机会很大，好，二五机会真的很大，好不好？好，我们。 我们哦，真的要跟上脚步了哈啊！下个礼拜老爹呢这个版本会再改改版。我发觉啊，大家都喜欢老爹露脸，然后点阅率才高。那老爹很不容易的撑了一两个礼拜，就是用板路的爆牌。其实很多人喜欢老板路的爆牌，但是呢，观众喜欢视觉的，喜欢看到老爹勾锥的命，然后呢，点阅率才会高。没关系，老爹会慢慢的融合，哦，慢慢的去改变，好不好？那今天六点不见不散。 今天一定会直播，然后我们明天见，拜拜。